しオラ悟空オラとケフラでサイヤ人頂上対決だ次回「ドラゴンボールスーパー悟空 VS ケフラスーパーサイヤ人ブルー破れる?」絶対見てくれよな